welcome to morning dose daily ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗು ಇಲ್ಲವೇ ಬಲಿಷ್ಠನಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗು ನಿನಗಿರುವುದು ಈ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ you have two choices be strong or be hunted down by the strong